हेलो गाइस अभी घर से निकल लिए और जा रहे हैं अपने चलो चलते हैं अपने घर पे और फिर घर से निकल आए बस यही गाड़ी स्टैंड पे जो चलते हैं गाड़ी मिलती है फिर यहाँ से निकलते हैं hello guys welcome to my new blog गाड़ी पे बैठ के और यहाँ से चलते हैं चलते हैं जा जाना है सब्सक्राइबर हैं तो चलो उनसे मिलते हैं पर चलते हैं घर पे गाइस अभी हम दीवानी पहुंच गए और यहीं पास में भाई का ठेला है तो चलो नान छोले खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं